Czy jesteś śmiertelnie znudzony w pracy? Och, jeżeli tak, to grozi ci cmentarz. No, mówię zupełnie poważnie. Naukowcy z Oksfordu zapytali kilka tysięcy osób, czy nie nudzi im się w pracy. A potem, po 20 latach, sprawdzili, kto jeszcze żyje. Okazało się, że wśród znudzonych śmiertelność była dużo wyższa. Szczególnie dotykały ich choroby układu krążenia. No, sprawa jest poważna. Zatem zobaczmy, jak to wygląda u Ciebie. Krótki test. Trzy pytania, za każde tak dajesz sobie jeden punkt, a potem wyniki. Zatem pytanie pierwsze. Czy wykonuję moją pracę automatycznie, bezmyślnie, jak na autopilocie? Pytanie drugie. Czy to prawda, że ostatnio niczego się nie nauczyłem? Pytanie trzecie. Czy spędzam sporo czasu na Facebooku, Twitterze czy innych mediach społecznościowych, gdzie tracę czas? No i wyniki. Jeśli masz dwa lub trzy punkty, to jesteś w grupie ryzyka. Natychmiast weź się za siebie znajdź sobie jakieś nowe zainteresowanie, niech to będzie na przykład działalność społeczna albo sport. Jeśli masz jeden punkt, no to pilnuj się, bo nuda może czaić się za rogiem. Natomiast jeśli Twój wynik to zero, to tak trzymaj. Stawiaj sobie wyzwania, wychodź ze strefy komfortu, ucz się nowych kompetencji, a będziesz żył szczęśliwie i może nawet długo.